until you oh, let me pick the fruit of the forbidden tree. So, und oh, nun? Hä? Wer ruft mich jetzt an? Ach so, nur der. Was gibt's? Ja, bin ich. Das Highlight-Video ist letzte Woche schon draußen, also. Na was wohl. Doki Doki Google Translated Literal Clips streamen und damit ein Video machen. Vielleicht jetzt. Also, bis dann. Bis dann. Schon wieder diese Warnung? Naja, los geht's! How do we deal of this, of this little rooster? We already did her, and... Oh boy. Oh boy. You'll do. Somebody. I said. No, because, no, I hate her. Everybody hates her. Everybody hates what was sozusagen mit dir zusammenhängt. Weil, wegen Gründen. Also, wisst ihr, wen wir natürlich nehmen? Natürlich, wir, wir ne-, nehmen. This time, the route will be... Yeah. Her. Portrait. No, no portrait because we don't want the portray of Morkov. And yes, I said it like this because I like it. Natürlich bleibt zwischen Monika und Manga stecken. Mangas Literature! Macht dir keine Sorgen, Jungs! Mädchen! Der Mist, den ich eigentlich für die letzten paar Male gemacht habe, könnte ein wenig eifersüchtig sein. Don't you even dare. Don't you even fucking dare. Woher? Du und er Roman können auch gute Freunde werden. Uh, um. Sayori, don't. I don't want to be with this thing. And now this this music is there. Why? Okay. No. Good to know. Good to know. That's that's that's fantastic. Right. Really. Take the what I want. What is this? Don't you say it's the portrait of a Mac Okay, shit, stop, stop with that, because... Oh boy. Eine Box mit einem fehlenden Buch zu sehen. Eine Box mit einem Filmbuch zu sehen, ist wahrscheinlich der irritiertste Anblick der Welt. Okay. Ich kenne das Gefühl. Yes, like this mir, like this song. Äh, äh, hey, ich habe nichts beurteilt. Naja, außer de also deine Noten. I'm Saddam. I have this shit. Betrachten Sie diese Lektion direkt aus dem Literaturclub. Beurteilten Sie ein Buch nicht nach seinem Titel. Oder besser, beurteilen Sie nie ein Buch nach dem Einband. Because that's the right translation, Mr. Roman. Nur ein Zufall. Ich bin zu völlig gerade in die Zeit gekommen, als ich diesen Manga bekommen habe. Wir lesen noch ein paar Minuten weiter. Ich habe an dieser Stelle ein paar Kapitel ausgeschlossen. Bist du sicher, dass dir das nicht langweilig ist. Äh, es ist nichts. Auch wenn du mich nur beim Lesen beobachtest. Wow. Ich bin immer aufgeregt, wenn ich irgendeinen meiner Freunde überrede, eine Serie aufzunehmen, die mir Spaß macht. Du weißt, was ich meine, hä? Hä? So nicht? Könnten Sie es nicht einreiben? But I want to. rub this manga into your face <laughs> and that you've got no friends. <laughs> I want to rub it right into your face or on the floor because, well, it didn't specify where I can rub it in. Sie denken einfach, Manga ist für Kinder. Yeah, the same with anime. And I say only. Oh boy! If you ever watch Elfenlied. Oh boy. It's perfect for cats! Especially when they're 4 years old. Okay, minimum 4 years old. Because, oh boy, I will be scared about babies. Zeker en mannen, ik heb 10 bekendste gedichten Blah, blah. Okay, we can we can skip all this. Okay. I think you shouldn't gibt es, because eine er Aus Ausnahme ist aufgetreten. Who is it? <laughs> What? What? What? What? What? What? What? Why? Why? What? Hold up! why? Why did Natsuki just jump on spiders? Why? That that doesn't make sense. That doesn't make sense. Really, what, why? Boop. Boop. Somebody got just booped. And somehow, I don't know why, but somebody made a website where you can literally boop the girls. Next. Boop. Sehen. Schauen. Verstehen. Make the Wunder. Jeden Sonntag um 14 Uhr auf RTL 2. Oh boy. Kannst du den Stuhl wenigstens zurückhalten, anstatt zu sitzen und nichts zu tun? Ja, war es äh, mir sagte, dass ich sollte nicht helfen. Maybe Monica? <laughs> And also timing. And I don't know. In this song, this is right now Natsuki. Yes. Timing! What the fuck? Why again? Why again? Du, du Perverser! Du hast mich eingestellt! Yes, I just hired you for a job in a manga collect in a manga factory. Herr Rummen. Herr Rummen? Herr Rum. Frau Natzki. Herr Rummen. Frau Monika. Herr Rummen. Frau Monika. Herr Rummen. Frau Sayori. Herr Rummen. Herr Rummen. Frau Natzki. Herr Rummen. Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a like and show it to your friends can also subscribe and don't forget to click on the bell so you never miss a video. Until next time, your Derman.